سلام طوموبيل ديال الضو سياره كهربائيه voiture électrique شنو كتعني لكم من مده دابا باغي نهضر على واحد la marque. اول شركه اختصاصيه في السيارات الكهربائيه تسلا اللي تاسست في 2003 غير 17 عام هادي راه مازال جديده ال siège ديالها كاين في بالو التو في كاليفورنيا المؤسسين ديالها جوج مارتن ايبرهارد ومارك تاربينينغ كانت الفكره ديالهم شنو هي يديروا سيارات صديقه للبيئه donc ما كتبوليو ما حتى شي حاجه كان خاصهم فلوس باش يديفلوبيو تما دخل معاهم ايلون ماسك ولا هو المدير ديال الشركه نهضروا على ايلون ماسك زيد في 1971 في جنوب افريقيا في 12 عام السيد صايب programme ديال ال jeu vidéo وباعو ب 500 دولار في 12 عام 17 عام مشى لكندا مشى باش يقرا وما كملش فيها après مشى لبنسلفانيا في امريكان باش يكمل آه، القرايه ديالو في ال physique و ال commerce après تسلف من الوالده ديالو 28 الف دولار وبدا دار شركه ديالو هو وخوه كانت سميتها هاد الشركه Zip2. كان بحال واحد لانوير تيتحطوا آه، فيه المعلومات على الشركات سيت في 97 باعها ب 341 مليون دولار ولا مليونير عنده 21 عام 21 عام كي لا تعطيه كتعطيه هاد الفلوس هادو غيمشي يشري فيلا يشري واحد اليخت ويجلس هو لا هو مشى يكمل ودخل هو واحد صاحبو واحد الشركه اكس كون ديال بيمون اون لين هي اللي كترجع من بعد PayPal PayPal اللي كنخلصوا بها في eBay وبزاف ديال les sites. ومن بعد تبعت لشركه eBay 2003 بدا شركه جديده سميتها سبيس اكس بحال قلتي عندك شركه ال logistique و ال transport واني كدي داكشي للفضاء رجعوا دابا لتسلا شركه تسلا حاولت تسيطر على السوق ديال السيارات الكهربائيه وهذا الشيء في بزاف ديال المراحل اللي داروا من بداو في الاول في 2009 خرجوا Tesla Roadster ما خرجوش منها بزاف داك الشيء قليل كان top speed ديالها 212 كيلومتر في الساعه كانت من 0 ل 100 دير 3.9 secondes وكانت l'autonomie ديالها 370 كيلومتر كدير 100 الف دولار ما شراوهاش بزاف الناس المرحله الثانيه الفلوس اللي جمعوا من هذيك Tesla Roadster 2012 خرجوا ال Model S الثمن ديالها كان ناقص كانت تبدا ب 55 50 ألف دولار شراوها الناس ماشي بزاف mais moyen. المرحلة الثالثة الفلوس اللي جمعوها عاوتاني باش باعوا Model S صايبوا به الموديل 3 هي بحال قلتي لونتري د كام وهذه اللي معولين عليها تسلا باش تلونسيهم كدير 35 ألف دولار باش كتبدا لونتري د كام ديالها والأوتوموبيل ديالها تقدر توصل حتى ل 500 كيلومتر charge واحد تسلا درت بلاصتها مع العلامات الكبيرة في العالم باش بالسرعة أول حاجة درت طوموبيلات électrique وتيجريو Nailed them off the line. 60 takes 3.2 seconds. وزادت واحد الحاجه هو داك l'autopilote باش تشهرت بزاف واخا كانت ثقيله في الوزن الموديل le plus performant تيدير 2.9 من 0 ل 100 وزيد واحد الحاجه واحده اخرى هما دوك المحطات ديال فاست شارج كاينين في العالم كامل هما في اوروبا كاينين بزاف في المغرب تنظن بان كاينه وحده وتسلا استعملت بزاف ديال الخبرات المانيه الطوموبيلات كيفاش كيخدموا هما les batteries كيخدموهم بلا كيكونوا تحت الطوموبيل وما كيشدوش البلاصه كيكونوا رقاق والمحرك حتى هو كيكون غير اللور الموديلات اللي فيهم غير محرك واحد ما كيشدش حتى هو البلاصه وصغير هادشي كيعطي واحد المساحه كبيره لداخل ديال الطوموبيل من ال coffre ديالها و l'espace لداخل باش ما تكونسوميش بزاف خدموا ال aérodynamique ديالها وخدموا حتى على لو بوا ان واحد 90% ديالها مصنوعه بالالومنيوم هو ال succès ديالهم غادي كيطلع غير في 2019 باعوا 367 الف سياره والشركه راه مازال خاسره مازال ما ربحات معظم الدول المتقدمه كتقول بان هنا 2030 ما غتبقى حتى شي طوموبيل ديزل لا essence المهم ال essence غتبقى يعني غتبقى essence hybride وال électrique تسلا خلات بزاف ديال العلامات ينوضوا للتنافس في المجال ديال السيارات الكهربائيه خرجوا بزاف من بورش تايكان جاكوار الايبيس اودي او 30 حتى هي الى عجبتكم الحلقه بارطاجيوها خليو لنا like هذا كيساعدنا بزاف في ال référencement باش نبانو نطلعوا للناس كاملين والمحتوى ديالنا يبقى غادي كيتطور تنشكركم بزاف